浮世絵だはいレビで今回は、えー、B2 の、えー、デプレシアを見ていきたいと思いますじゃあ右から英語 B2 今いなんかねトレーラーの時点ですでに人気らしいよなこれミニチュアミニチュアの街 ロシアっぽい懐かしいロックなんだってねよくロシアのこの昔からロックってなると気になるなほうほうほうほううんうんあやば水にちょうだすごいよくできてる ウルトラマンとかゴジラとか大好きだからねこういうジオラマとかミニチュアが本当大好き。うん、すごいちゃんと各部屋違うよ <laughs> どうした <laughs> はあいいねロシアに行った時さもう山がね大きいんだよ <laughs> 普通いやほんと大きいんだもんだって道も広いしね感動したようんあ海外旅行海外旅行大好き飛行機に乗るのが大好き機内食とかね あの変な味するけどそこが好きこうあの昔の紙芝居とかね動く絵本のようなあ表現だね表現というか、うん、クリップの作り方だねいいね、うん、ああ日本の浮世絵だ 浮世絵かっこいいよねディプレッシーディプレッシーってなんか聞いとあるんだ今の波の表現超良かったね面白いねわあいい表現 ぱね紙のジオラマで作ったやつとかってね水もね空もね本物より美しく見えるなんかもっと奥に世界が待ってるかのような行きたくなるような感じがするよねうん いやこういうもの大好きなんでミニチュアとかあのプラモデル作るの趣味だったんだよねジオラマとかあ日本だどこだろう伊勢神宮かなあ富士山静岡県かなあこれはえっ、ー、と神奈川県だねああもうすか サンペテクドブログに行きたいリトルビッグとかレィングラードある場所でしょネットで調べたらすごいあの綺麗な街だったね YouTube でお金稼げるようになったらああそれ撮ったってことね ほらこれだったらおおいいやこ手作り感がいいよ CG とかさ日本もねゴジラとかさ昔は物だけで作ってたんだよでも最近は CG とかいっぱい使いになって違うアーティファクト物がそこに存在するってところがいいんだよねいいいい PV だったはあ落ちやらそというものとかいろんなギミックが、まあ、プロモーションビデオにはあるね 普通に星の写真を入れるよりもねあの星を夜空にね星の紙を置いてで穴開けて後ろからライトをね小さいライトを星ごとに置くもう超美しいじゃんもう大好きもうあのデビューはこう漫画を今まで漫画を描いたりとか、まあ、動画を作ったりとか絵を描いたりとかプラモデル作ったりとか、えー、ね えー、ジオラマを作ったりとかねちょちょうどちょうどちょうどいいものがあった時にあの会社でね鬱になっていじめられたりとか海を見たいなと思ったの。で仕事中にビーチを見れたらなと思って、えー、レジンとアクリルとえっ、ー、とうん樹脂とレジンで作ったのがこれこれを作ったんです。 ってこうね低くしてみるとねねなんかいいでしょそう綺麗な海の写真もいいけどねこうやって人の手で作られたものっていうのは温かみがあっていいよねうんうんうんうんうんだこの動画を見てる人でねこう他にもこううちだったりとかね心の病気持ってる人がいたらね せられるようなことができたらいいなって思いながら作ってますねコメントにもそういう僕と同じうつの人がいたりしてさうん Twitter とかでもうつの人フォロワーさんにすごく多くてでこれがねみんなみんないい人なんだよみんな本当にもうなんでこの人がねすごくこう生きるのに辛そうにしててなんでこんないい人が こんな悲しい辛い思いしなきゃいけないのってでも周りからはあのー、甘えてるせいだからってこう怒られたりとかしてね自分も鬱は甘いだと思ってたんだけど本当に脳の神経とかの問題だから違うってなって初めて気づきました運動したりとかしてもね良くなるっていうけどスポーツ選手とかでもね鬱になったりするからねうん本当に人によって 薬の種類とか、ね、治し方っていうのは異なるし自分を未だにどうやってね治せるのことができるかあの探してる状況この人たちがなんでこの局面にディプレッシーって書かれたのか気になってきたのうんでみんな体にも気をつけてくださいデビューも、えー、気をつけます <laughs> うん じゃあみんな元気でね。じゃあ、ピーツンのリフレッシーでした。うーん、パカ。